себе взяла. Гоп-стоп. ля ля ля ля О, о гоп-стоп. look. Run! No one Подошли из Это была гоп-стоп. Ты много на себе взяла. А гоп-стоп. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. О, гоп-стоп. Подошли из-за Phantoms, угла. maybe. А, Гоп, стоп. Ты много на себе взяла. А, Гоп, стоп. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. О, о, о, гоп, стоп. I tell you, they're making it too easy. This bunch was trying to save a buck and didn't. Silence. We got injured! Подошли из-за угла. Э, гоп, стоп, ты много на себе взяла. Э, гоп, стоп. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Э, гоп, стоп. Got to be careful. Well, looks quiet to me. взяла. А, Гоп, стоп. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. О, о, о, гоп, стоп. Something's wrong. Well, looks quiet to me. I tell you, they're making it too easy. This bunch was trying to save a buck and didn't hire a rear guard. <laughs> Those stupid assholes. Wedge picked off a couple and the rest ran away in panic. We were waiting in the side tunnel to bushwhack them. Cut them down like pigs. <laughs> Don't talk about pigs. Just makes me hungry as hell. So, uh, how was the loot? Uh, pretty shabby. Only five guns and a few bullets. These shitheads were mostly hauling clothes and shrooms. Nothing but junk. And who was that with you? The caravan master. The boss wants to ransom him for, uh, like, his weight in bullets. <laughs> wow. <laughs> Damn, I don't just carve this sucker up. Yeah. Hmm, strange. Well, looks quiet to me. <laughs> взяла. Гоп-стоп. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. О, о гоп-стоп. Yeah. Мы подошли из-за угла. I tell you, they're making it too подошли из-за угла. А э, гоп-стоп, ты много на себе взяла. А э, гоп-стоп, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. О, о э, гоп-стоп, Keep your eyes! No, stop. A mouse or rat or something. I tell you, they're making it too easy. Someone, who the hell is that? and didn't hire rear guard. Подошли из-за угла. Гоп, стоп, ты много на себе взяла. Гоп, стоп. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Гоп, стоп. Гоп-стоп, What? ты много на себе взяла. А, Гоп-стоп. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. No О, one, о, a гоп-стоп. mouse or rat or something. I tell you, they're making it too easy. This bunch was trying to save a buck and Strange. didn't hire rear guard. Strange. Подошли из-за угла. Гоп-стоп, ты много на себе взяла. Гоп-стоп, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. О, о гоп-стоп. Ну, а гоп-стоп, ты много на себе взяла. Гоп-стоп, What? Hmm. Хм, Strange. What? What's happening? Подошли из-за угла. Гоп, стоп. Ты много на себе взяла. Гоп, стоп. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. гоп, стоп. И... Подошли из-за угла. Гоп-стоп, ты много на себе взяла. Гоп-стоп. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Гоп-стоп. себе взяла. А, Гоп-стоп. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. О, о, о, гоп-стоп. What the fuck? Got to be careful. I tell you, they're making it too Подошли easy. из-за This угла. bunch was А, trying to save a Гоп-стоп, buck and ты didn't много hire на rear себе guard. взяла. А, Гоп-стоп. Witch picked Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. up О, a couple о, and о, the rest ran гоп-стоп. away in panic. We were waiting in the side tunnel to bushwhack. Something's I wrong. cut them down like pigs. Don't What's talk about happening? Pete. Эл, подошли из-за угла. А, Гоп-стоп, ты много на себе взяла. А, Гоп-стоп, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. О, Давай, лети! Умирай! Давай! Ну вот а стоп, ты много на себе взяла. Гоп, а стоп, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. О, о, стоп. tell you, много на they're making себе it взяла. А, Everyone was trying to say a fuck and didn't hire really hard. Silence! Silence! Wage picked off. We've got Подошли из-за угла. А, Гоп-стоп, ты много на себе взяла. А, Гоп-стоп, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. О, о, о, на себе взяла. Гоп-стоп. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. О, гоп-стоп. tell you, they're making it too easy. Uh, something's wrong. Подошли из-за угла. Гоп-стоп, ты много на себе взяла гоп-стоп. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. ля, гоп-стоп. Ну вот, нашли зарла. Гоп-стоп, ты много на себе взяла. Гоп-стоп. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. О, о гоп-стоп. много на себе взяла. Гоп-стоп. Подошли из-за угла. Гоп-стоп. Ты много на себе взяла. А, Гоп-стоп, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. О, о, о, Гоп-стоп. Got to be careful. себе взяла. А, Гоп-стоп. No one. Подошли из-за угла. себе взяла. Гоп-стоп. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Гоп-стоп. стоп. Ты много на себе взяла. Гоп, стоп. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. О, о, гоп, стоп. себе взяла. Э, Гоп-стоп. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Гоп-стоп. стоп ля ля Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Гоп-стоп. сратла. Аквап, стоп, ты много на себе взяла. Аквап, стоп. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. О, аквап, стоп. подошли из-за угла. Коп, стоп, ты много на себе взяла. Коп, стоп, ля-ля-ля. I tell you, they're making it. <laughs> No one here. This <laughs> bunch was Ghosts, trying maybe. to save a buck. That's what I heard. Silence! Assholes! Wage pay. Hands up! Ну, подошли из-за угла. Э, Гоп-стоп. Ты много на себе взяла. Э, Гоп-стоп. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. О, о, Без ума. Было дошли Гоп, стоп, ты много на себе взяла. Гоп, стоп. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. О, гоп, стоп. What's up? seems quiet. Мы подошли из-за угла. Э, Гоп-стоп, ты много на себе взяла. Э, Гоп-стоп. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Гоп-стоп. Strange. Хм, Silence! I tell you, they're making it too easy. <laughs> Ah! bunch was. Ah! Подошли из-за угла. Э, Гоп-стоп. Ты много на себе взяла. Э, Гоп-стоп. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. О, о, о, гоп-стоп. I tell you, they're making it too easy. This bunch was trying to save a buck and didn't hire real What's guys. happening? Silence! Жопа! Но он Подошли Гоп, стоп. Ты много на себе взяла. Гоп, стоп. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. О, гоп, стоп. Silence! We're losing! Job себе взяла. Гоп-стоп. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Гоп-стоп. сука, Гилду он нас! Я вот дошли из-за угла. Аккорд стоп, ты много на себе взяла. Аккорд э, стоп, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Making it too easy. This bunch was trying to save a buck and didn't hire a rear guard. <laughs> Those stupid assholes. Which picked off a couple and the rest ran away in panic. We were waiting in the side tunnel to bushwhack them. Cut them down like pigs. Don't talk about pigs. Just makes me hungry as hell. So, uh, how was the loot? Uh, pretty shabby. Uh, only five guns and a few bullets. Uh, the shitheads were mostly hauling clothes and shrooms. Nothing but junk. And who was it? The caravan master. The boss wants to ransom him for, uh, like, his weight in bullets. <laughs> wow! <laughs> Damn, I don't just carve this sucker up. No one. A mouse or a rat or something. я на себе взяла. Гоп-стоп. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. О, гоп-стоп. Хм. Something's wrong. Don't up. на себе взяла. Гоп-стоп. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. О, гоп-стоп. Мы подошли из-за угла. А, Гоп, стоп. Ты много на себе взяла. А, Гоп, стоп. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. О, о, гоп, стоп. I tell you, they're making it too easy. This bunch was trying to save a buck and didn't hire a rear guard. <laughs> Those stupid assholes. Wage picked off a couple and the rest ran away inside it. What's happening? Waiting in the side tunnel to bushwhack quiet. I like pigs. Don't talk about pigs. Эл, подожди из-за угла. Э, гоп, стоп, ты много на себе взяла. Э, гоп, стоп. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. О, э, гоп, стоп. себе взяла. Гоп-стоп. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. О, гоп-стоп. подошли из-за угла. Гоп, стоп, ты много на себе взяла. Гоп, стоп, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. О, гоп, стоп. себе взяла. Э, Гоп, стоп. Something's wrong. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. What's up? О, о, No гоп, one. стоп. Uh, Mauser, rat, something. Seems quiet. I tell you, they're making it too easy. This bunch was trying to save a buck and didn't hire a rear guard. Wedge picked off a couple and the rest ran away in panic. We were waiting in the side tunnel to bushwhack them. Cut them down like pigs. Don't talk about pigs. Just makes me hungry as hell. So, uh, how was the loot? Yeah, pretty shabby. Only five guns and a two bullets. The shitheads were mostly hauling clothes and shrooms. Nothing but junk. And who was that with you? The caravan master. The boss wants to ransom him for, uh, like, his weight in bullets. <laughs> wow. <laughs> Damn, I don't just curve this sucker up.